اول از خانم موافق خواهیم که بیشتر بر شما معرفی بکنم من فعلا اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان رهبری میکنم و اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان یک نهاد است که وزیست که صدای رسای خانمای متشبس و تجارت پیشه سکتور خصوصی است به سطح ملی یعنی با دولت و های بینالمللی که ما دادخواهی میکنیم در ضمنش به خانمای متشبس و تجارت پیشه فرصت های آموزشی فرصت های بازاریابی و فرصت های شبکه سازی که امرای ارگان های مختلف وصل شوند امرای تجارت های مختلف وصل شوند او را ما فرام میکنیم شکر بسیار زیاد خانم منیجا وافق از معلوماتی که دادین و از معرفی که کردین حالا از آقای غیور باوری خواهیم که بیشتر معلومات بتن در مورد فعالیت های من تقریبا از سال 2006 در بخش آیتی کار میکنم و همچنان در جبه اعضای سال طرف ایدیا یا امی مفکوری که در ذهن شما آمد شما چطور امی مفکوره را به دست آوردین و چطور سر ازی کار کردین تا که شما این امی تجارت ها آغاز کردین و به موفقیت از او دست یافتین و یا پیش رفتین اعتماد به نفسی که مثلا من و ای که باید است رویای بلند داشته باشم و ای که ما چی میخوایم در زندگی خود بکنم ما چندین کارهایی را که خوش داشتم ما و همشری کلانم ما چندین کار شروع کردیم ما مثلا در باغ زنانه که مارکت زنانه است در اوجا اولین کار را که مثلا ما کردیم چون بسیار آجل فکر میکردیم که فرصت چی است مثلا در مارکت, زن... مارکت که در باغ زنانه است اونجا وقتی که همشری کلانم رفت که در کمیونیتی سنترش من حیث استاد درس بوده سال 2003 2004 بردن قسم میکردم در اون سال متوجه شد که می کل می بین مارکیت دکان خوراک فروشی نیست دکان خوراک فروشی و اسکریم. و هر جمعه که نام خدا به این تعداد که خانم و دختران میاین در باغ زنانه اینمی یعنی یعنی دو چیز کم بود است از بیرون امر خود میارن و یا که پس باز مثلا اولادای خورتر خود بیرون از باغ روان میکنن که همین مواد خوراکار برشان خریداری کنه جوس مثلا بسکیت تمام دیگه مواد خوراکی که اکثرا در میلا میریم مش مزرد میشیم چپس و غیره و غیره ایره آجل کرده که متوجه شد امرای من گفت ما گفتم ما بسیار خوب استم. ما وقت پیسه داشتم و شد گفتم خود خب، است ما خی خود تا پیسه میتم خود تی دکان شروع او دکان شروع کرد پنتون سال اول یا دوم پنتون بود که فکر کنم سال اول بود که ما می مضمون تجارت یا انترپرنورشپ خواندیم از وجه معکم کم الهام گرفتم که واقعا بزنس باید کرد و این بزنس را که حالا ما دارم در بخش تکنولوژی الهام از این چطور آمد ما در یکی از شرکت های اینترنتی یا ISP تقریبا ده سال کار کردم در اوج ما برای ما مشتری های ما زنگ میزدن می‌گفتن ما در دفاتر خود مثلا نفر IT نداریم شما یک نفر روان کنین که برای ما می مثلا در بخش IT برای ما یک support بده گویا پرنتر برای ما یک پرینتر پرنتر بکنه یک ویندوز در کامپیوتر برای ما نصب بکنه این کارهای خورد ریزه چون هم بعضی ما business های ما شما داریم که IT را دست کم میگیرن در دفاترشان یا بخش تکنولوژی را استفاده تکنولوژی را در business دست کم میگیرن با وجودی که فعلا به نظر ما backbone business ها تکنولوژی است وقتی که یک تجارت شما شروع میکنین باید market اول analyze بکنین که تقاضا به کدام چیز بیشتر است چیزی که بسیار زیاد مهم است بر آغاز تجارت وی است که شما اول باید مارکت بررسی بکنین که تقاضا در مارکت به چی بیشتر است مردم بیشتر به چی تقاضا دارند و چی کار را بیشتر توقع هست تا شما بتانین به موفقیت پیش برین در تجارت نه به ای که تجارتتان خدای نخواسته بر کود مواجه شود. اگر کسایی که به خاطر آغاز تجارت پول به خاطر سرمایه گذاری ندارند نمیتونند که پول داشته باشند تا بتونند امو سرمایه گذاری بکنند کسایی شاید باشند شاید بیشترین کسایی هستن آرزوی تجارت دارن اما پول ندارن تا بتونن اما تجارت خود آغاز بکنن چطور میتونن با وجود از اینکه پول نداشته باشن یک مفکوره را داشته باشن که ضرور نباشه که مثلا یک پول زیاد را سرمایه گذاری بکنند شاید بتوانند از یک هزار افغانی آغاز بکنند تا که بتوانند به لک ها افغانی برسه همو پول تو میتونند که از یک پول کم آغاز بکنند و یا حتی از هیچ آغاز بکنند و به یک جاهای بلند برسند به نظر من سرمایه گذاری اولین چیزی که انسان در بزنس سرمایه میخواه که انوست بکنه و تلاش خودش است و وقت خودش است که میخواه او را انوست بکنه از پول و گپا کده بیشتر زمان نیاز داره پشت کار نیاز داره و چی نیاز داره که هر بار اگر مفتن دوباره بر بخیزن کسایی که امروز متشبسین و تجارت پیش های موفق هستند در دنیا و در افغانستان اشخاص متجسس بودند اشخاص بودن که تجسس کردن اشخاص بودن که کنجکاو بودن خواستن که پیدا کنن که باش که چی کار میتر چی رقمی کار شروع کنم یا چطور کنم یا چطور کنم یا چطور کنم اولین چیز مهم داشتن اون مو مفکوریش است داشتن امو جرأتش است داشتن امو امو تعهدش است که شما میخواین که وقتتان بتین انرژی تانه بتین و و, و میتونین که امو تعهد که شما ایره هر رقم شوه ادامه میتین موفق میسازین امروز موضوعی را که ما داشتیم و ای بود که مثلا چطور میتونیم یک ایده را دیولپ بکنیم در مغز خود و چطور میتونیم که سر از او ایده ما کار بکنیم این موضوع بود تشکر بسیار زیاد از